Jawor, jawor, jaworo O lisy żeniłbym się, ale nie mam siedce Nie mam, nie mam, ale obudzę mat Kiedy ja budzę z mladu, że nuli Nie mam, nie mam, ale obudzę mat Kiedy ja budzę z mladu, że nuli Mladu, że nu na nowej Odcelina się moją sierco rozwe się moja dusza, cośka się no a widzą rusza. Rozweseli się i moja dusza, coś się migno, a widzą rusza. motore, sciopere, sciopere, ze vašo motore, Prešove na draže i na štacione, Prešove na draže i na štacione, šofer še opije, motor sam kieruje, šofer še Cię pomiluje, na każdej zastavke Ci pomiluje.